use. Hi guys, Assalamualaikum. Okay, seperti yang <laughs> korang dapat lihat depan aku ni, aku ada mi kari. Mi kari yang viral kat TikTok. Asyik-asyik sold out. Maksudnya di restock je, tak sampai berapa jam, sold out. Malah kurang lah, aku tengok feedback orang semua kata sedap sangat lah, tak cukup lah, rugi, beli satu lah. Setiap bulan mesti ada stok lah. So, aku pun nak cubalah nak tengok betul ke sedap sangat apa yang orang cakap kan. Tapi yang bestnya dia bukan guna mi biasa tau dia guna mi tarik. Ha. Itulah bezanya dekat situ. Ha. Satu box tu berharga RM9.90. Korang boleh dapatkan 5 pack dalam tu macam biasa lah kan. Ada santan dia. Ada kari dia. Ha. Dengan mi tarik tu je lah. Yang lain tu korang sediakan sendiri. Macam korang, aku masak satu pack je. Ha. Tapi talam <tsk> tak nak kalah kan. Eh. Lepas tu adalah udang sikit Aku letak fish cake dengan telur rebus dan juga kacang panjang tu je Tanpa buang masa, marilah kita makan ya Baca doa dulu, bismillah Basahkan tekak dulu Bismillahirrahmanirrahim Air kosong je guys Bau tu macam sedap lah masa masak tu Aku memang ikut 100% dia punya instruction untuk letak 400ml air kan. tapi ni pun aku tepikan sikit sebab macam banyak pula letak dalam tangan aku akan rasa kuah dia dulu okay? dia nampak bila masak tu macam nampak ceroy tau tapi tak tahulah kita rasa dulu bismillah ni kuah dia nampak wow walaupun nampak ceroy eh, tapi dia memang pekat rasa boleh rasa pedas-pedas juga rasa dia not bad Ya tu, memang pedas. Dah lama geng tak pakai kekuk kat sini. Memang kroti je makan. Maggi. Nah, first bite tu korang. Bismillahirrahmanirrahim. Fish. Fish cake. Ada telur rebus Dah aku makan tidak Aku tak ada kopi udang ni kan Terus Nak bagi lawa kan Kita nak makan udang Aku kopi dulu ya udangnya Susah pula dalam piring legate nak pakai mangkuk macam tak nampak kan nak bagi nampak macam banyak cuma tangan je lah ya bismillah Rasa macam sikit pula kuah ni Rugi pula aku letak tepi Pedas weh Lepas aku sangka ceroy tapi pedas Tak boleh Macam mana kau makan telur besar Ada orang makan sekali sebiji Aku je Oh, istupah. Hmm. tu rasa telur Aku rebus guna air fryer Susah sikit aku nak kopit sebab Surgar aku kayu eh Aku dah kopit siap-siap udang ni eh. Sebab pun, sebab susah lah aku nak copy kan. By the way, rasa dia memang rasa macam mie kari sebenar sebab yang satu dia guna mie tarik tu macam rasa different sikit lah. Dia punya rasa lah ha, macam tu lah. Ada rasa dah ah, pedas-pedas lah. Itu baru betul dia. Dia bila ada rasa pedas-pedas tu dia ah, macam best sikit lah. Walaupun tak tahan pedas kan. agak tu kan. Eh. Susah pula nak ambil kuah dia ni. Mak makanan dalam ni guys. Gracias. Penat lah pula Rasa macam kenyang Tadi cara rasa sikit Oh ya Allah Kau ni Buat lauk banyak kan Telur kan sakit rasa. pedas weh. Aku sangka cara tak pedas. A few inches later. Tada, magic kan tiba-tiba dah tinggal sikit. Hebat tak aku makan. Tu lagi lah. Tadi awal-awal aku tamak tau makan. Nak buat dua. tapi dah tak habis satu. Tak tamak ke tak habis. Mungkin sebab banyak sangat. Tapi itulah penat. Tadi dah saya bagi orang-orang lain. Dah dia dah tinggal sikit. Okay? Bagus kan? Macam tu lah kita boleh bijak Sama makan untuk sisa-sisa yang ada Masuk garpu Tarik overall okey sedap seperti yang orang berkatakan tu untuk orang yang tak makan pedas macam aku memang rasa lah pedas tu kata kawan aku kau makan maggi kari pedas semua benda kau pedas ha, macam tu lah satu pack tu pun memang kenyang boleh buat korang kenyang lagi kalau tambah macam-macam lauk pula kan lagi lah tambah kenyang so not bad pada aku lah okey nice tak adalah teruk mana tapi memang sedap lah juga sedap sedap sebab dia ada pedas-pedas tu kan Memang rasa macam makan mi kari ha, Tapi mie dia mi tarik Sebab selalu sold out kan So aku nak rasa lah sedap sangat ke Jadi sampai sini sajalah video aku untuk kali ni Apa-apa pun terima kasih pada yang sudah sudi menonton Jangan lupa untuk tekan butang like dan juga subscribe pada yang belum subscribe Tekan sekali loceng tu supaya korang boleh dapat notification Video-video terbaru daripada aku yang rajin sangat buat video ni Okay, tu je See you guys in the next video, bye-bye